Ola, eu son Marta Outeiral de terceiro E e vouvos ensinar como funciona, como programei o meu videoxogo sobre a reciclaxe. Neste videoxogo temos e o sprite que o sprite protagonista é un polviño e despois temos distintos elementos cos que vamos ter que interaccionar, é dicir, neste caso vamos ter que arrastrar eh, distintos eh, botellas, é dicir, distinto lixo a cada seu colector correspondente. Vale, pois o fondo non ten ningún tipo de código porque está fixo, non non o programei para que fixera nada, entonces pois pues, empezamos con o noso sprite que é protagonista que sería o polviño. Vale, pois o polviño. Ao primer na bandeiriña eh, vamos a comezar con 0 puntos. O polviño vai empezar nesta posición e vai dicir, pois, hola, chamame polviño, como son moi listo, vou vixiar que limpe de somar, iso sí, cada cousa en cada seu colector. E despois, para sempre, en canto a variable en canto cheguemos a obter 4 puntos, é dicir, en canto a variable puntos sexa 4, entón o noso polviño vai dicir parabéns, un mar limpo e vida para todos, e vai parar o xogo. Vale, eh, este sería o código do noso polviño. Despois, dos elementos temos e a maza mordida. Ao primer na bandeirinha vais amosar, vai aparecer nesta posición e para sempre. Se toca no colector marrón, porque no colector na que o hai que tirar, vais gochar e vai a sumar un punto. Vais a sumar un punto. Despois, se toca en calquera dos outros colectores, tanto no azul, no amarelo, como no verde, vai dicir aí non. E o, tanto a botella de vidro como a de plástico como o xornal teñan a mesma programa, máis ou menos a mesma programación. O único que cambie é a posición na que aparece, neste caso a botella de vidro, o, e, o colect, e o colector na que hai que tirar a botella de vidro, se toca o colector verde vai agochar e vai sumar un punto E se toca calquera dos dos outros colectores vai dicir aí non. No caso da botella de plástico eh, ao primer da bandeiriña vaise amosar nesta posición, se toca o colector amarelo vaise agochar e vai sumar un punto e se toca calquera dos outros colectores vai dicir aí non. E no caso do xornal vai amosarse nesta posición, se toca o colector azul vai agocharse e sumar un punto e se toca calquera dos outros Di non. E despois os colectores mm, non teñen prácticamente ningún código, simplemente a posición na que teñen que estar. Neste colector azul, amarelo, verde e marrón. E pois así de sinxelo é este xogo, representa un pouco que hai que limpar o mar, non podemos tirar vasoira, lixo, nada, nada diso. E hai que intentar limpalo cando vexamos eh, calquer tipo de estos elementos no mar. Entonces, pois pues, agora vamos a comprobar que funcione ben. Aquí falaría o noso polviño, E agora podemos comezar a tirar o lixo. Este sería a botella de vidro. Se intentamos tirar no colector azul, di aí non. No amarelo, o mesmo. En cambio, no verde, desaparece. É dicir, por, por que? Porque tiramos. A botella de plástico, o mesmo. No azul non, fu non funciona, non, non a podemos tirar. No verde tampouco, no marrón tampouco. Podemos tirar no amarelo. E cada vez que tiramos o lixo no colector correspondente, son un punto. O xornal, pois vai para o colector azul, sumamos un punto. A mazá, quero tirar no verde? Non, aí non. Pois vai para o marrón. E aquí fala no seu polviño. E remata o xogo. Así de sinxelo. Así que sin máis, este sería o meu videoxogo.